Удивительно твоя же внешность Ты подарила мне когда Ты подарила мне святую нежность Это любовь века. Кому-то непонятная поспешность, Кому-то тяжесть легка. А ты смогла раскрыть мою огне.

love.

подарили диплом за денежку. Нет, э, Этот диплом ты подарила мне. Э, обращается сын к матери. Спасибо большое.